отан қорғаушы күнімен құттықтаймын қазақстанның аспаны ашық іргесі бүтін болсын қарулы күштеріміз мемлекеттігіміздің мызғымас тірегі туған елдің тәуелсіздігін және бейбіт өмірін қорғау қасиетті парыз туған жердің аумақтық тұтастығын сақтау қастерлі борыш батыр бабаларымыз ғасырлар бойы жерінің шетін жауға бастырмай бізге мирас етті осы ұлы мұраны өзінің қарашығындай сақтау басты міндетіміз Hey!